Olha essa Draco, é tipo o demon Eu tô evoluindo mais que Pokémon Olha essa Draco, é tipo o demon Eu tô evoluindo mais que Pokémon <laughs> Ei, que? isso aqui é plug, mano Emo é Trap, gang gang A gente tá ah. subindo por aí, tá ligado? tem que cuidar dessa bosta. Ah, ei, ah, olha essa Draco, é tipo demon. Eu tô evoluindo mais que Pokémon. Olha essa Draco, é tipo o demon. Eu tô evoluindo mais que Pokémon. É querendo ir pra Tokyo. Você é muito merda se tocou Passei na sua rua, sua bitch me olhou Passei na sua rua, sua bitch me olhou Por fora estou vivo, por dentro estou morto Diz que atiro, eu não sou os outros Por fora estou vivo, por dentro estou morto Diz que atiro, eu nem sou os outros Ainda não tô no topo, mas logo vou voar Se me me convidar, eu vou topar. Ainda não tô no topo, mas logo vou voar. Se me convidar, eu vou topar. Ah. Quem se foda, isso mano. Foda-se. Isso é plug, meu mano. Ela tá me olhando. Eu não tô nem é. me importando. Olha essa Draco, é tipo o demônio Eu tô evoluindo, mais que Pokémon Olha essa Draco, é tipo o demônio Eu tô evoluindo, mais que Pokémon Tô querendo ir pra Tokyo Você é muito medão, menos me tocou Passei na sua rua, sua tô morto Diz merda que atiro, eu não sou os outros Por fora estou vivo, por dentro estou morto Diz merda que atiro, eu não sou os outros Ainda não tô no topo, mas logo vou voar Se me convida, eu vou topar Se me convida É meu mano Ela tá me olhando Eu não tô ligando Olha essa Draco é tipo o demônio Eu tô evoluindo mais que Pokémon Olha essa Draco é tipo o demônio Eu tô evoluindo mais que Pokémon Olha essa Draco é I said Draco, and tu peux.